لا تمتلك ريس صبرا فانتظروا انتهاءها من استعمال متفجراتها ثم هاجموها إيه لوجو وقت الاستسلام قنبلة ضوئية قتل العدو في المعركة شاهد إيقاف عملهم سأقطع أنسجة المكان تبقت ثلاثون ثانية لا توجد قنابل Guys, where are they? زرعت لسبايك تبقى عدو واحد محاولة جيدة أيها الحمقى أحب الحروب تم إطلاق السكين إنه تحت تأثير الإعاقة There's two تولد المهاجمين ضوئية انتهى أعيد التلقيح تبقى عدو واحد سقطت ال spike في اي رصدت ال spike في اي لا يمكنه هزيمتي أعيد التوقيم كيف ستجري الأمور هذه المرة؟ ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ نحتاج السلاح سأنتزع النور من أعينهم سأتكفل بالأمر عدد من الأعداء في الوسط تم ازاحة العاقبة سقطت ال spike في الوسط هل تأخرت؟ ال spike في الوسط تبقى عدو واحد مثالي ثانك شيف يمكنني تفعيل طور التدريب إذا كان أنسب لمستوى مهاراتي الأعداء قادمون أطلقوا عليهم النار جاءت إعاقة عملهم قتلت سيفا أعيد التلقيم سقطت السبايك في اي تبقى عدو واحد حاولتم لعب دور الابطال عمل رائع تجنبوا التعرض للاصابه فمن الصعب استبدال العقول البشريه